Ô, Eduardo, então vai lá, Eduardo, pega o microfone agora, na hora. Vamos ouvir o Eduardo. Oi. O Eduardo, quando entrou aqui, olha uma graça. Ela tímido, agora ele ligou, foi pra cá hoje e disse: Eu vou cantando, vamos lá. Está no planejamento político-pedagógico de 2014 trabalharmos a teoria de Garden. O planejamento que está em andamento prever a avaliação individual dos alunos no plano da clínica psicopedagógica. Esses alunos serão avaliados de forma a desenvolver o seu potencial individual de acordo com a sua inteligência e sua habilidade. É, esses instrumentais faz parte do projeto de mestrado da Universidade Interamericana, que será desenvolvido aqui, já que todos os professores são especialistas e estão caminho de mestrado e doutorado. E utilizaremos esses instrumentais para desenvolvimento de pesquisa no campo behaviorista, interacionista, de psicologia genética e de psicologia do desenvolvimento. O objetivo básico é identificar as potencialidades desses alunos, mesmo estando eles diante de uma questão behaviorista, e leia-se behaviorista como distúrbio biológico, onde eles são sim competentes e podem sim desenvolver habilidades. Vamos ter o ano de 2004 para instrumentalizar esses experimentos, e por sinal, Esperamos ter resultados práticos, porque, como falei anteriormente, alguns instrumentais serão utilizados no mestrado e no doutorado em Psicologia Clínica e Neurociência. No próximo ano também aqui será laboratório de algumas atividades avaliativas não invasivas no campo da psicofarmacologia autista, esquizofrenia refratária, epilepsia refratária e síndrome de Down. Próximo ano, o Inaspec está publicando um edital e nesse edital se inclui algumas síndromes genéticas que serão, do ponto de vista pedagógico, avaliadas a partir da avaliação funcional cognitiva dos alunos que são portadores de algum distúrbio orgânico no campo neuronal, com ou sem interferência direta na cognição. O AE aqui deveria funcionar o aluno vindo duas ou três vezes por semana. Mas a política pedagógica da instituição rejeitou essa modalidade porque não, não levaria à inclusão do aluno. Vocês puderam acompanhar aqui na TV Nespec o andamento da pesquisa de neurociência aplicada à educação especial como falado anteriormente, parte de trabalho de pesquisas das professoras e também do diretor do CAI, que faz mestrado e doutorado, e utilizará instrumentais no ano de 2014 com fins de identificar distúrbios e transtornos envolvendo a questão da deficiência intelectual e a deficiência mental com ressonância em aspectos de cognição. Ok, daqui a pouco voltamos com a terceira parte do nosso